Hello and welcome friends Tally Prime और टैली ईआरपी 9 इसी की सीरीज चल रही है तो इसमें हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और मल्टीपल लेजर्स बनाना सीखेंगे कल हमने बनाया था कि मल्टीपल स्टॉक आइटम हम uh, किस तरह से क्रिएट कर रहे थे वो हमने देखा था लेकिन मल्टीपल लेजर्स के बारे में क्या ख्याल है आइए देखते हैं तो यहां से सबसे पहले टैली ईआरपी 9 को ओपन करता हूं ये टैली ईआरपी 9 का एजुकेशनल वर्जन है अगर हम बात करें एजुकेशनल वर्जन की तो जिस भी महीने में 31 तारीख आती है वो डेट इसमें सपोर्ट करता है और एक तारीख में काम कर सकते हैं दो तारीख में काम कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा अन्य कोई डेट आप चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप यही पेड वर्जन खरीदेंगे यानी Tally paid software customise software जब आप खरीदेंगे तो एक साल के लिए आपको टाइमिंग दी जाती है उसमें कोई भी डेट आप चेंज कर पाते हैं चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं मल्टीपल लेजर्स की तो यहां पर अकाउंट इन्फो दिख रहा है बस आपको इसी अकाउंट इन्फो पर क्लिक कर देना है ये टैली ईआरपी नाइन की बात कर रहा हूं मैं ठीक है और यहां पे दिया हुआ है लेजर्स तो लेजर्स पे चले जाइए यहां पर एल हाईलाइटेड है तो एल प्रेस कर सकते हैं जैसे ही एल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेजर्स वाली विंडो ओपन हो गई है ठीक है अगर आपको सिंगल लेजर बनाना है मतलब एक बार में एक ही लेजर बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बार में एक लेजर बनाना है तो एक क्रेडिटर पार्टी का मैं लेजर बना के दिखाता हूं तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है सी सी जो है रेड कलर में हाईलाइट है तो यहां से आप सी प्रेस कर दीजिए ठीक है और सी प्रेस कर दिया मैं यहां पर एक नाम लिख लेता हूं लाइक सूरज ये लिख लिया हमने और यहां पर लिख देता हूं सी यानी क्रेडिटर तो एंटर प्रेस किया यहां पर ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाता है तो इसमें कंफ्यूजन होती है तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिटर पार्टी है तो क्रेडिटर पार्टी किस ग्रुप में आएगी सन्ड्री क्रेडिटर में तो यहां पर हम केवल एस प्रेस करेंगे तो एस वाले सारे ग्रुप्स हाईलाइट हो जाएंगे देखिए ब्लू कलर में हाईलाइट हो गए हैं अब हमारा ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर है तो यहां से आप नेविगेशन की प्रेस कीजिए एंटर एक बार और प्रेस कीजिए एक बार और करिए एक बार और करिए ये आ गए क्रेडिटर पर एंटर प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट काम हो गया आपका ये बन गया एक लेजर यानी सिंगल लेजर हमने बनाया किस नाम से बनाया सूरज के नाम से तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर बन गया तो ये सिंगल लेजर बनाने का तरीका है मल्टीपल लेजर्स कैसे बनेगा यहां पे देखिए नीचे मल्टीपल लेजर्स का भी ऑप्शन है ऊपर क्या हाईलाइट हो रहा था सी हाईलाइट हो रहा था लेकिन नीचे आएंगे तो सेम वही चीज है लेकिन आर हाईलाइट हो रहा है यानी मल्टीपल एजेस के लिए आर तो यहां पे आर प्रेस किया हमने और यहां पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं ठीक है इस बार हम बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं ठीक है तो यहां पर मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है आपको तो यहां बैंक अकाउंट कर दीजिए ठीक है और मान लीजिए बैंक अकाउंट में हम एसबीआई का लेजर बना रहे हैं तो ये लिख दिया मैंने एसबीआई कुछ इस तरीके से एसबीआई यानी State Bank of India enter press किया ये जाएगा बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो दे दीजिए लाइक मान लीजिए कि 3000 से हम ये खाता खोले हुए हैं तो ये 3000 यहां पे दे दिया एंटर प्रेस कर दिया तो एक हमने एसबीआई का लेजर क्रिएट कर लिया इसी तरीके से हम पीएनबी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो ये पीएनबी का लेजर हो गया ये भी अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा इसमें भी दो हजार रुपए डाल देते हैं तो इस तरीके से हम मल्टीपल लेजर बना रहे हैं देखिए ना बैंक अकाउंट से संबंधित कई सारे लेजर्स एक ही बार में बन रहे हैं देखिए अब यहां पर मान लीजिए मैं कर देता हूं बैंक ऑफ इंडिया तो ये लिख दिया मैंने बैंक ऑफ और फिर लिखता हूं इंडिया तो ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया और ये तीसरा लेजर बन गया हमारा बैंक अकाउंट ठीक है इसमें एक हजार रुपए बैलेंस हम डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस ठीक है इसी तरीके से एक बार में तीन लेजर बनाया मल्टीपल लेजर समझ में आ रहा है एंटरप्रेस हाँ किया एंटरप्रेस किया अब यहां पर आए अब मान लीजिए कोई और मल्टीपल लेजर बनाना हो जैसे क्रेडिटर पार्टी का एक ही बनाया है ना हमने हाँ तो यहां पर ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए लाइक सन्ड्री क्रेडिटर कर लीजिए तो ये सन्ड्री क्रेडिटर आ गया ठीक है क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप हमने यहाँ पे चूज कर लिया है हम बनाएंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर का ही होगा का तो यहाँ पे नाम दे देते हैं लाइक यहाँ पर मैं दे देता हूं कुंदन तो ये एक हमारी क्रेडिटर पार्टी है यहाँ पे सी लिख देता हूं एंटर प्रेस करता हूं ठीक है ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रखेंगे फिर यहां पर आते हैं दूसरा हम कर लेते हैं राजू ठीक है ये भी हमारी क्रेडिटर पार्टी है तो यहां सी लिख लेते हैं एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये दो सन्ड्री क्रेडिटर बना लिया एक ही साथ दो बना लिया जबकि आपने सिंगल लेजर में देखा कि किस तरीके से हम एक बार में एक ही लेजर बना पा रहे थे ठीक है यहां पे कर देता हूं मुकेश तो ये तीसरा जो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर है वो मैं बना दे रहा हूं मुकेश के नाम से तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये लेजर हमने क्रिएट किए हैं और जब आपको इसका यूज करना होगा तो आसानी के साथ यूज भी कर पाएंगे it's very easy to use okay तो यूज करना होगा तो कहां जाएंगे वी प्रेस करके वाउचर में जाएंगे और यहां पर आप जानते हैं कि परचेज वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं F9 तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं परचेज वाउचर में जाने के लिए ये आ गए परचेज वाउचर में ठीक है और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए यहां पर हम आइटम इनवॉइस मोड में है यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग और यहां पर देखिए जो हमने लेजर बनाया था देखिए बैंक ऑफ इंडिया का लेजर गलत हो गया है तो गलत हो गया तो अभी क्या करना है हमको इसको सही करना है उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे तो सही करने के लिए कहां जाएंगे ये ईआरपी e 9 है तो अल्टर में जाना होगा तो अल्टर कैसे आएगा तो अकाउंट में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि लेजर्स यहां पे दिखाई पड़ रहा है और यहां नीचे दिखाई पड़ रहा है अल्टर तो आप मल्टीपल को अल्टर करना चाहते हैं या किसको अल्टर करना चाहते हैं तो हमें मल्टीपल लेजर्स को ही अल्टर करना है तो यहां पे आ गए बैंक अकाउंट में आए आप देख सकते हैं कि जो लेजर्स आपने बनाए थे वो सारे शो हो रहे हैं और बैंक ऑफ इंडिया में डबल ए हो गया है तो इसको सही करना है तो B A N K Bank of India ये हमें करना है तो बैंक ऑफ इंडिया कर दिया अब ये बिल्कुल सही हो गया है कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है अब जब यूज करेंगे आप परचेज अकाउंट में इसकी एंट्री पास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी के साथ होता चला जाएगा एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहां पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया अब ये सही हो गया तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं लेजर्स बना सकते हैं कौन से सॉफ्टवेयर में टैली ईआरपी 9 में किसमें ईआरपी 9 e e में इसी तरीके से देखिए कुंदन सी करके बनाया था मुकेश सी करके बनाया था पीएनबी बनाया था राजू बनाया था सूरज क्रेडिटर बनाया था ठीक है और ये सूरज सी सूरज सी करके बनाया था सूरज क्रेडिटर पहले से बना हुआ है ठीक है आई होप की बात समझ में आ रही होगी ठीक है अब यहां से बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा आ जाते हैं किस पर ईआरपी e नाइन को छोड़कर के आ जाते हैं प्राइम पर तो प्राइम में मल्टीपल लेजर्स कहां से बनेगा तो क्रिएट पर जाकर के हम लेजर्स बनाते हैं हाँ। तो क्रिएट पे गए और यहां पर आप देखेंगे कि लेजर दिया हुआ है तो लेजर पे चले जाइए लेकिन यहां पर लेजर पे जाने पे प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली लेजर क्रिएशन वाली विंडो आ जा रही है हमें एक बार में एक लेजर नहीं बनाना जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप किसी डेटर या क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं लाइक यहां पे कर देता हूं लाइक सपोज कीजिए ये लिख दिया मैंने गौरव कुमार ठीक है और ये जो है एक डेटर पार्टी है तो ये डी कर दिया मैंने और ये कौन से ग्रुप में जाएगा सनरी डेटर तो यहां से सनरी डेटर आप चूज कर लीजिए बस सनरी डेटर चूज किया एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये एक्सेप्ट भी हमने करा लिया ठीक है बात समझ में आ गई तो लेकिन ये एक बार में एक ही तो लेजर बना हाँ एक से ज्यादा कहां हुआ एक ही लेजर बना आपको लगता होगा कि यहां पर अदर मास्टर में जाने पे शायद हो जाए F10 प्रेस करके तो अदर मास्टर में जाएंगे तो भी यहां मल्टीपल का ऑप्शन नहीं शो करेगा देखिए इसमें मल्टीपल का ऑप्शन शो कर रहा है नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना होगा शायद मोर डिटेल में जाने पे हो जाए तो मोर डिटेल पे भी जाके देख लीजिए यहां पर भी आपको मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है देख सकते हैं आप ठीक है देखिए इसमें मल्टीपल लेजर्स नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या कहां से मल्टीपल लेजर बनाएंगे टैली ईआरपी लाइन में तो बड़ा आसान था लेकिन प्राइम में तो नहीं दिख रहा है तो प्राइम में जाने के लिए आपको कहां जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है एच केवल एच प्रेस करना है आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाएंगे तो ये हो गया हमारा काम लेकिन यहां पर जैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम आएंगे देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे ही हम हैं तो यहां पर सो इनएक्टिव आपको दिखाई पड़ेगा तो सो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए ठीक है आपको क्या बनाना है लेजेस बनाना है ना तो ये लेजर पे क्लिक करिए जैसे ही लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये लेजर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा मल्टी मास्टर तो यहां पे चले चलिए तो यहां पे देख सकते हैं कि लेजर मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए या मल्टी क्रिएट आ रहा है तो मल्टी क्रिएट पे चले जाइए अब यहां पर वही विंडो आपको दिखने लगेगी जो कि आपको टैली ईआरपी 9 में दिख रही थी तो ये यहां से आएगा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मैंने क्रिएट किया था लेकिन फिर भी यहां पर समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं जैसे मान लीजिए अब आपको सन्ड्री डेटर्स पार्टियों का लेजर बनाना है तो यहां पे एस प्रेस कीजिए देखिए सन्ड्री डेटर कहां है यहां पे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए अब सन्ड्री डेटर का लेजर आप जो भी बनाएंगे वो बनाएंगे लाइक यहां पे कर देता हूं हिना कंस्ट्रक्शन ये एक सन्ड्री डेटर पार्टी है कंस्ट्रक्शन ठीक है तो ये कर दिया हमने और ये सन्ड्री डेटर पार्टी है हमारी ठीक है एंटर प्रेस किया यहां पे करता हूं लाइक अविनाश ठीक है और ये भी हमारी सन्ड्री डेटर पार्टी है एंटरप्रेस कर दिया सन्ड्री डेटर में चला गया ये हाँ। फिर एंटरप्रेस किया फिर यहां पे आते हैं फिर एक और बना लेते हैं सूरज और ये डी कर देता हूं यानी सन्ड्री डेटर पार्टी है ठीक है फिर यहां पर आते हैं फिर यहां पे करते हैं विकास ठीक है डी कर देते हैं यानी सन्ड्री डेटर पार्टी है डी इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं इसको कोई जरूरी नहीं है लिखना ठीक है बस इसी तरीके से करके आप लेजर्स बना सकते हैं और एंटरप्रेस कीजिएगा एंटरप्रेस कीजिएगा ये हो गया काम आपका अब ये लेटर्स बन गए हैं तो जैसे परचेज जो किया होगा उसका सेल जब आप करेंगे तो चूंकि डेटर्स पार्टियों का लेजर हमने क्रिएट किया देखिए ये अविनाश डी आपको दिख रहा है गौरव डी है यहाँ पे तो जो भी हमने बनाया है विकास डी विकास डी भी बनाया था और ये सूरज डी करके बनाया था तो ये सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो ये वो तरीका है जिससे आप लेजर्स मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं ठीक है दोनों ही में मैंने बताया कि आप ईआरपी नाइन यूज करते थे तो क्या करते थे और यहाँ पर टेली प्राइम में क्या करते हैं तो दोनों ही का पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपका और यहाँ पर एफ प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे सेल्स वाउचर आपको दिख रहा है अब मान लीजिए अविनाश डी का लेजर लगा दीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और ये डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ और यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट का लेजर लगा लीजिए बाकी जो भी स्टॉक आइटम आपके पास मौजूद है उसको सेल करिए ना क्या दिक्कत है एक हजार आइटम हम सेल कर रहे हैं कीबोर्ड के सात सौ अस्सी रुपए का एक एंटरप्रेस किया यहाँ पर आए ठीक है फिर हम देखते हैं कौन सा दूसरा स्टॉक आइटम है मक्का मेज बने होता है मक्का तो मक्का ले लिया तो 50 किलो मक्का है तो 40 किलो बेच दिया जाए 40 किलो बेच रहे हैं तो एक किलो की कीमत हम रखेंगे साठ रुपए ठीक है साठ रुपए के हिसाब से बेच दिया फिर यहाँ पे आते हैं देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास शुगर है तो शुगर ले लेते हैं तो ये शुगर जो है ये वाला शुगर सही है ई e आर कर दिया गया था उसमें तो ये हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए 30 किलो चीनी ले लेते हैं चीनी क्या है चौवालीस रुपए रेट है तो ये कर लिया हमने ठीक है बाकी अगर आपने जीएसटी एक्टिवेट नहीं किया तो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक्टिवेट कर रखा है तो सीजीएसटी लगा दिया तो देखिए जीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया ठीक है और फिर यहां पे एसजीएसटी कर देंगे तो ये देखिए एसजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा जब भी सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही आप लगाएंगे और अगर अदर स्टेट का मामला होगा तो क्या लगाएंगे आईजीएसटी लगाएंगे सीजीएसटी यानी central goods and service tax IGST यानी integrated goods and service tax और एसजीएसटी यानी कि state goods and service tax okay thank you